mulla tapahtui semmoinen täydellinen romahdus. Ja se oli se hetki, jonka mä koen, että siinä on mun elämä tavallaan sitä aikaa ennen ja sen jälkeen. Tämä oli, tämän, mä olin tällöin 18 vanha ja mulla oli silloin mun urheilurani huippuvuosi, olympialaiset ja, ja mä olin tähdyn näihin kisoihin monta vuotta. 14-13-vuotiaasta asti. Ja tuota, mä sitten juoksin hallikaudella ennen näitä olympialaisia Suomen ennätyksiä parhaani kauteni sille ei tuloksen koskaan. Ja kaikki näytti hirmu hyvältä ja mukamassa kaikki oli hyvin, mutta todellisuudessa mä olin ihan valtavan vihanen ja yksinäisen, yksinäinen ja peloissani. Ja sitten eräs valmentaja tuli kysymään suomalainen, että haluanko mä liittyä hänen harjoitusryhmäänsä syksyllä. Ja Sanoin, että kyllä haluan. Ja kolmessa kuukaudessa mun nopeustaso laski kuin lehmähäntä 13-vuotiaan tasolla. Mä menin täydelliseen paniikki. Kaksi-kolme kertaa vaihdoin sen puolen vuoden aikana valmentajaa. Rupesin vuorauduin äh, mustiin ja eristäydyin ihmisistä. Mä olin silloin lukiossa, urheilulukiossa ja musta tuli täysin epäsosiaalinen ja mä olin aivan pihalla. Mä havahdun, että mun on pakko niin kun pyytää avautua ja ottaa vastaan apua. Et mähän olin ollut täysin niin kuin ylpeä ja lukossa, mä en ottanut mitään vastaan. Rupesin pikkuhiljaa luottamaan siihen ääneen, ottamaan intuitiivisia, niin tekemään intuitiivisia valintoja elämässä ja luottamaan siihen, että jos tämä tuntuu hyvältä, mä menen tänne, jos ei, niin mä en, mä sanon ei. Ja se, mikä oli ollut mulle täydellinen epäonnistuminen, Eli toisin sanoen mun urheiluura sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen tavallaan yhden valmentajavalinnan silloin 19 vanhana. Ja mun ura, ura lähti periaatteessa ihan todella suureen laskuun. Ja sitten se pikkuhiljaa nousi, mutta kuitenkaan en koskaan sit päässyt niin kuin, tavallaan ehtinyt siinä vaiheessa maailman kärkeen tai huippuun, mitä mä olin ehkä ajatellut äh, ihan pikkutytöstä asti, että sinne niin kuin matkaisin. Niin tota, siinä kolmen vuoden sen transitiovaiheen aikana mä ymmärsin, että mä oon niinku puristanut tästä appelsiinista mehun loppuun. Ja se, mitä mä oikeasti nyt haluan, mä pyysin, että mulle näytettäisiin niin mä olin lapsena, oli kaksi asiaa, missä mä tunsin aina olevani kaikkein onnellisimmilla. Toinen oli, kun mä juoksin aita ja toinen, kun mä näyttelin. Ja silloin mä ymmärsin, että mun on niin kuin aika luopua urheilusta ja mä hain teatterikouluun Italiaan. Ja pääsin sinne ja tota, niin sitten siellä se tuntui, että mä oon ihan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja nyt mä, niin se elämän jano ja ilo ja riemu ja semmoinen luottamus, niin se alkoi ulkoistua. Se ei ole mikään absoluuttinen universaali totuus, että epäonnistuminen tai onnistuminen, että ne on ihan yhtä lailla ilmassa olevia niin kuin sanoja ja käsitteitä.